आज की ये टेली प्राइम की entry get one buy one get one free वाली है तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्चुअल एक्चुअल और बिल्ड का कॉलम यहाँ पे आ रहा है ये कहां से आएगा F11 की प्रेस करो F11 की जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा नीचे use separate actual and build quantity columns in invoices आप इसको वाई प्रेस करके और एंटर प्रेस कर देंगे तो ये यस हो जाएगा और जैसे ही यस हो जाएगा तो कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा ये दोनों देखने लगे दिखने लगेगा अब यहाँ पर सप्लायर का इन्वाइस नंबर डाल दिया वो डेट आ जाएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग फिर आएगा आपका क्रेडिटर पार्टी का लेजर तो ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा दिया हमने और अब यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आएगा यहाँ पर हम कुछ लेते हैं प्रोडक्ट लाइक कोई भी प्रोडक्ट बना हुआ कैंडल्स ले लेते हैं ठीक है एंटर करो यहाँ पर एक्चुअल में हम दो पैकेट कैंडल ले रहे हैं और एक पैकेट का ही बिल बनेगा ठीक है अभी कौन सा मोटा वाला कैंडल है क्या बहुत चार सौ का एक है अच्छा चलो ठीक है एंटर प्रेस करो नीचे आओ दूसरा वाला देखिए यहाँ पर दो मिल रहा है लेकिन बिल बनेगा एक ही का ठीक है दूसरा प्रोडक्ट तो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है गुड्डे बिस्किट है या हाँ गुड्डे बिस्किट कर लो गुड्डे बिस्किट हो गया एंटर करो बैच नंबर एंटर कर दो अरे बैच नंबर एंटर करो ना you have to enter batch number not about manufacturing date ये आ गया एक्चुअल ठीक है दो पैकेट दो पैकेट आपको मिल रहा है ठीक है लेकिन बिल बनेगा एक ही पैकेट का पचास रुपए का एक है ठीक है ये बात समझ में आ रही है फिर यहां पर आते हैं फिर एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं कोई ले लो कोई एक प्रोडक्ट लो लाइक uh, चलो ये बेसन ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे बेसन हम लेंगे पांच किलो अब बिल बनेगा कितने का चार किलो का ठीक है यानी एक किलो फ्री मिल रहा है ठीक है तो ये हो गया तो देखिए ना चालीस रुपया रेट है तो चालीस रुपए के हिसाब से चार किलो का कितना हुआ एक सौ साठ रुपया तो चार ही किलो का तो रेट आया है अब यहां पर जीएसटी लगा लीजिए तो ये सी जीएसटी लगाइए आ गया इक्यावन रुपया और यहाँ पे एस टी लगाइए ये आ गया एस टी ऊपर है ठीक है अब इसको एक्सेप्ट कराइए एंटर एंटर एंटर अरे पूरा एंटर हुआ प्रेस करो ना ये हो गया आप बाहर आ जाइए अब यहाँ पे दो बार डी प्रेस करो तो हो गया रुक जाओ अब यहाँ पर आ, ये ये है गौरोसी यही है आपका और यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल पी प्रेस करूंगा अब यहाँ से आई बटन प्रेस करके प्रीव्यू देख लेते हैं इसका इसका प्रीव्यू कैसा आया हुआ है तो ये देख सकते हैं प्रीव्यू कुछ इस तरीके का आया हुआ है आप देख लीजिए ठीक है ये बिल बना है एक ही पैकेट का लेकिन मिला है आपको दो पैकेट ठीक है देख सकते हैं ठीक है